welcome back to my YouTube channel Girijananda Das মোৰ নিজৰ নামৰ চেনেল গতিকে তোমালোকক মই কেমেষ্ট্ৰি শিকাই আছোঁ আৰু এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ যোৱাকালীন ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ আৰু তাত অসম্পূৰ্ণ হৈ থকাৰ বাবে কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে এতিয়া সেই ভিডিঅ'টোৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট দিছোঁ যিখিনি আমি শিকি আছিলোঁ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন ইলেকট্ৰনিক কনফিগাৰেশন কাৰ অফ এলিমেন্টস আমি মৌলসমূহৰ ইলেকট্রনীয় বিন্যাস বা সজ্জা পঢ়ি আছিলো তোমালোকক মই অলপ মনত পেলাই দিছো বা কোনোবাই আজি যদি প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ল'ৰাই চাইছা ছোৱালীও চাব পাৰা গতিকে ইয়াত আই বটমটো আহিছে মই আঙুলি দিয়াৰ লগে লগে আৰু তাত ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো তোমালোকে এইমাত্ৰ চাই ইয়াত গুচি আহা গতিকে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ আগতে আমি কি কি পালোঁ ইলিমেণ্ট কালি আমি বিছটালৈ লৈ কৰিলোঁ হাইড্ৰজেন কৰিলোঁ হিলিয়াম কৰিলোঁ লিথিয়াম কৰিলোঁ বেৰেলিয়াম কৰিলোঁ বৰণ কৰিলোঁ কাৰ্বন কৰিলোঁ নাইট্ৰজেন কৰিলোঁ অক্সিজেন কৰিলোঁ ফ্লুৰিন কৰিলোঁ নিয়ন কৰিলোঁ ছডিয়াম কৰিলোঁ মেগনেচিয়াম কৰিলোঁ এলুমিনিয়াম কৰিলোঁ চিলিকন কৰিলোঁ ফচফৰাছ কৰিলোঁ ছালফাৰ কৰিলোঁ ক্লৰিন কৰিলোঁ আৰ্গন কৰিলোঁ আৰু এইখিনি অলপ চেপাচেপি কৰিলোঁ কাৰণ এইফালে নাহিলোঁ যে পটেছিয়াম আৰু ক্যালসিয়াম আমি ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাসবিলাক বা ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যনবিলাক কৰি দিলোঁ গতিকে তোমালোকক কি কি শিকাইছিল তাৰ আগতে এই তৰৰটো আছিল তোমালোকৰ সিৰিয়াল নাম্বাৰ মানে এটমিক নাম্বাৰ এই এটমটোৰ নাম্বাৰ ওৱান টু গতিকে এখন আহি থাকিলে আমি কি পাম টুৱেণ্টি স্কেণ্ডিয়াম আজি আৰম্ভ কৰা কথা আছিল মানে টুয়েণ্টি ওৱানৰ পৰা মই লিখোঁতে টাইম লাগিছে নেকি sixteen seventeen eighteen nineteen twenty গতিকে এইখিনিৰ বস্তুখিনি দহটা আজিৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস এইখিনি মানে পিৰিয়ডিক টেবুলহেন হৈ গ'ল ন যিখন মৰ্ডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক টেবুল আছিল তোমালোকৰ চোৱাচোন আমি first period to pohilu second period to pohilu third period to loike kali pohilu moi gome na pao je periodic table ekhon hoi jabo pare gotike aji ami ene ko ake period bilak sai gotike aji ami fourth period to sale hs level or jibon bilak he hoy gotike iare bhitorot kun bilak asil moi koisilu এই কেটা যোৱা কালি কৰা গ্ৰুপ ওৱান বুলি কয় এনেকুৱাকে আৰু এইটোক কৈছিলোঁ group two group one group টুৰ যিবিলাক এলিমেণ্টছ আছে মৌল আছে সিহঁতক আমি কৈছিলোঁ এজ ব্লক এলিমেণ্ট কিয় ইহঁতৰ বহীখলত আউটাৰমষ্ট চেলত এছ অৰ্বিটেল থাকে এইকেইটাৰ কি থাকে এছ অৰ্বিটেল আজি কোৱা কেইটা কি হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডি থাকিব আজি আউটাৰ মোষ্ট বহী বহিখলটো ভৰ্তি হ'ব কিহেৰে থ্ৰি ডি যে ৰৈ গৈছিল কালি গতিকে থ্ৰি ডি গতিকে অলপ ইখনৰ আভাস আজিয়ে পাই গ'লা যোৱাকালিৰ পিছত এইটোক কয় এছ ব্লক ইলিমেণ্ট এইটোক কয় D block element S orbital থকাৰ কাৰণে এইবিলাকৰ নাম কি হৈছে এছ ব্লক ইলিমেণ্টছ যদি পরীক্ষা সুদে এস ব্লক এলিমেন্টস কোন দুটা গ্রুপত থাকে গ্রুপ 1 এন্ড গ্রুপ 2 যদি एग्जामত পরীক্ষা আহি থাকে সেকেন্ড ইয়ারত কি কয় ডি ব্লক এলিমেন্টস কাক কয় হরু হরু কে দিব লাগিব 10 টা হব লাগে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এই গেটা কি কবিব এই 10 টা ডি অরবিটেলত থাকে কারণে ডি ব্লক এলিমেন্টস বলি কয় এস ব্লক এলিমেন্টৰ এই গ্ৰুপ ওয়ানটোৰ নাম তোমালোকক আকৌ লিখি দিছো খাৰ ধাতু these are the metals are এইটো গ্ৰুপটো কি বলি কৈছিলো গ্ৰুপটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব গতিকে এইটোক আমি কওঁ এলকালাইন মাটিৰ তলত থকা ধাতু খাৰ মৃত্তিকা ধাতু খাৰ ধাতু ঠিক আছে এজ ব্লক এই ডি ব্লক কেটার ঘরত মাতা নাম এটা আছে ইহতক কয়ে সংক্রমণহীন মৌল বা সত অনুসারে সংক্রমণহীল মৌল ট্রেনজিশন মেটেল গতিকে এই বাকিখানি কি অরবিটেল আছিল তোমালক কইছিল যে ইটু এস অরবিটেল ভর্তি হয় গতিকে এস ব্লক এলিমেন্টস ডি অরবিটেল ভর্তি হয় কারণে ডি ব্লক এলিমেন্টস বা ট্রেনজিশন মেটেল ইহতর অকলশরিয়াকি নাম বিলাক alkali metal alkaline earth metal আর এইখিন গুছি আহা তোমালকে ইয়াক বাদ দি বাকি গোটেখিন কি কয় আউটারমোস্ট ইলেকট্রন কত ভর্তি হয় এইখিনি দেখা নাপাব পাৰা কিন্তু মই গম পাওঁ যে তোমালোকক ক'লে দেখা পাবা পি ব্লক এলিমেণ্টছ গতিকে এইকেইটাক কয় পি গোষ্ঠীৰ মৌল কাৰণ ইহঁতৰ বহীখলত কি থাকে টুপি থ্ৰী পি ফ'ৰ পি ইহঁতৰ তাত কি থাকিব three D four D five D six D এনেকুৱাকৈ যাব এইকেইটাত কি থাকিব ইয়াতে ওৱান এছ আহিব ইয়াতে টু এছ আহিব ইয়াতে থ্ৰী এছ আহিব এছ ব্লক যিহেতু ফ'ৰ এছ আহিব ফাইভ এছ আহিব ছিক্স এছ আহিব ছেভেন এছ আহিব এনেকে আহি থাকিব পিৰিয়ডিল পিৰিয়ড হিচাপে এনেকুৱা আহি থাকিব গতিকে আমি এইবিলাক গম পালোঁ ফিফ্থ ছিক্সথ ছেভেন্থ এটা থুল মূল আভাস এটা থুল মূল এটা আমি কনচেপ্ট এটা লৈ ল'লোঁ আজি এইকেইটা এতিয়া আমি ক'ব কৰিব ওলাইছোঁ আমি ত্ৰিছলৈকে জানিলে খতম হ'ব ইয়ালৈকে থাৰ্টি থাকিব নহয় গতিকে ইয়াত কি থাকিব আজি নামকেইটা জানি লওঁ স্কেণ্ডিয়াম নিজে কিতাপৰ পৰা বা বৰ মোৰ নীলৰ পৰা নামবিলাক তোমালোকক আজি তাৰে পৰা নামবিলাক লিখি দিবা স্কেণ্ডিয়াম টাইটেনিয়াম ভেনেডিয়াম ক্ৰমিয়াম এইবিলাক চব মেটেল হয় মেটেলবিলাকে ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰি ভাল পায় লুজ কৰি ভাল পায় দি ভাল পায় কাক দি ভাল পায় নন মেটেল এই গোটেইখিনি এইফালৰ পৰা এডাল বৰ্ডাৰ লাইন আছে এই বৰ্ডাৰ লাইনৰ বিচাৰখিনিক দি ভাল পায় এনেকুৱাকে যদি যায় গম পাইছা ন ঠিক আছে এনেকুৱাকে বৰ্ডাৰ লাইন আছে গতিকে scandium titanium vanadium chromium manganese iron cobalt nickel copper আৰু মৰমৰ জুবিন জুবিনগাৰ জিংক অসম ঘূৰি আহিছেতো গতিকে এইটো জিংক এতিয়া আমি তোমালোকক আজি এইকেটা ইলেকট্ৰনিক বিন্যাস দেখুৱাও এইকেটাৰ ইলেকট্ৰনিক কনফিগাৰেশন দেখুৱাও গতিকে তথাপিও যে সাজি লব পাৰিলো সেইটো গম পাম মুছাৰ আগতে আৰু অলপ লেতেৰা কৰি থৈ দিম কালির যদি মনত আছে মনত আছে যদি ওয়ান আছিল এটমিক মাস পারমাণবিক ভর ওয়ান আছিল হিলিয়ামৰ কি আছিল কোৱা ফোৰ লিথিয়ামৰ কি আছিল proton plus neutron seven proton এইটো এটমিক নাম্বাৰে প্ৰটন বুজায় proton plus neutron three plus কি হ'ব এইটো ফ'ৰ বেৰেলিয়াম নাইন বৰণ কিমান আছিল মাছটো এটমিক মাছ পাৰমাণৱিক লেভে carbon twelve six plus six proton plus neutron fourteen sixteen nineteen ইহঁতে বহুত দিগদাৰ হৈছে ন আৰু ইয়াত কিমান twenty sodium 23 magnesium 24 number of proton plus neutron 12 plus 12 barota barota ase mass to ki here hoy proton plus neutron aluminum to monot rakhiba para jodi 27 hoy 13 27 silicon 28 phosphorus 31 sulfur atomic mass 32 chlorine to tumalokor thirty five point five কিয় হয় পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত পাওঁ আমি এইটো ফৰ্টি আৰ্গন কিমান ফৰ্টি প্ৰটন কিমানটা এইটিন আৰু নিউট্ৰন কিমান হ'ব এইটিন হ'লে এইটিন মাইনাছ কৰি দিয়া কিমান হ'ব টোটেল যিহেতু forty twenty two potassium potassium কিমান থাৰ্টি নাইন প্ৰটন নাইনটিন আৰু নিউট্ৰন কিমান হ'ব নাইনটিন হ'লে টুৱেণ্টি শ্বাহৰুখ খানক সুধিছিল সুস্মিতা সেনে মে হুনা তেতিয়াৰ পৰা কেমেষ্ট্ৰি ভাল লগা হৈছিল ইমান ধুনীয়া বাইদেউ সুধিছিল যে calcium what is the atomic mass of calcium Shahrukh খানে ক'ব পৰা নাছিল মে হুনা ফিল্মত তোমালোকে ক'ব পাৰিছা কিমান মৰমৰ ওপৰতে what is the atomic mass of calcium ঠিক আছে ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনিক বিন ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যনখিনি আমি ইখন মুচি আৰম্ভ কৰি লগ পাই আছোঁ আহি গ'লোঁ তোমালোকক মই এতিয়া শিকাব লাগিব যোৱাকালিৰ পিছৰ পৰা twenty one scandium twenty one গতিকে মাছটো মনত ৰাখিব পাৰা যদিহে ইচ্ছা কৰা ফৰ্টি ফাইভ হয় তাৰপিছত স্কেণ্ডিয়ামৰ পিছত পাম টাইটেনিয়াম অলপ আগতে কৰিছিলোঁ যে এইখিনিত কৰিছিলোঁ মুচি পেলালোঁ যে থাকিত ভেনিনিয়ামটো তাৰ জেগাত chromium manganese iron iron fifty six মুখাস্ত কৰি লৈছোঁ এইকেইটাৰ গুণটো মুখাস্ত কৰি এইটো এইটো ফর্টি এইট নেকি তথাপি মই এবাৰ চাই দিম ফৰ্টি এইট তাৰপিছত এইটো ফিফটি ওৱান নেকি তথাপি এবাৰ চাই দিম ফিফটি ওৱান তাৰপিছতটো fifty two chromium fifty two manganese fifty five এই মাছটো প্ৰটন প্লাছ নিউট্ৰনটো এইটো কি আছে এনে কৈ দিলোঁ এইটো এ বুলি কৈছিলে এ আমি যদি লিখিছিলো এনেকৈ ইয়াত এ লিখিছিলো নে নাই মনত পৰে পৰেনে যোৱাকালিৰ দিনটোৰ কথা আৰু এইটো জেদ জেদ এইটো এইটো আছিল জেদ এনে এটা দেখুৱাই দিলোঁ এ মানে কি আছিল নাম্বাৰ অফ প্ৰটন প্লাছ নিত্য আইৰণ ফিফটি ছিক্স আগতে লিখিছিলোঁ যে fifty six cobalt fifty nine nickel fifty nine iron এইখিনি cobalt fifty nine nickel twenty eight হ'ব ফিফটি নাইন মাছটো নিকেলটো ফিফটি নাইন আৰু কবালটো ফিফটি নাইন মনত থাকিলে হ'ল তাৰপিছত কপাৰ কপাৰটো তোমালোকে ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ এক্সামত এইটো দিয়া থাকে এটমিক মাছবিলাক কিছুমানৰ কপাৰ এইবিলাক মেথছত লাগিবই গতিকে এতিয়া যদি এইকেইটা আৰু একেলগে মাছবিলাক মনত ৰাখি দিয়া কেতিয়াবা যদি ভুলতে মাছটো দিব পাহৰি গ'ল পেপাৰখনত অন্তত কামত আহিব কপাৰৰ মাছটো চোৱাচোন তোমালোকে ছিক্সটি আৰু ইয়াতে কি হ'ব ছিক্সটি এই দুটা চেঞ্জ কৰি দিয়া ছিক্সটি এইখিনি আমি পিছত কৰি আছো গতিকে আমি গম পালো যে ইহঁতৰ atomic number number of proton এইটো যদি নাম্বাৰ অফ প্ৰটন বা এটমিক নাম্বাৰ অফ প্ৰটন বা এটমিক নাম্বাৰ হয় গতিকে ইলেক্ট্ৰন কেইটা থাকক টুৱেণ্টি ওৱান থাকিব টুৱেণ্টি টু থাকিব টুৱেণ্টি থ্ৰী থাকিব থাৰ্টিটা প্ৰটন থাৰ্টিটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব আহি যাওঁ স্কেনডিয়াম তোমালোকক কালি শিকাইছোঁ স্কেনডিয়াম মানে কি শিকিছোঁ one s two two s two two p six 3s2 3p6 ইয়া লৈকে আমি গম পাইছিলো তাৰ পিছত 3d নাহিলে 4s2 এই 4s2 লৈকে কি আছিল কেলসিয়াম আছিল ন এতিয়া কি হল 4s ৰ লগে তোমালোকে 20 টা গুছি গলে ইলেক্ট্ৰন আৰু এটা লাগে যে 3d1 ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে মনত ৰাখিবা ডিট এটা আছে গতিকে এইখিনি আৰু মই বেছি দীঘলকে নিলিখো এইখিনি মানে কি বুজি পাওঁ আৰ্গনৰ সজ্জা ইলেক্ট্ৰনীয় সজ্জা ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন অফ আৰ্গন গতিকে নেক্সটৰ পৰা মোৰ অলপ সুবিধা হ'ল জাগা বচাওঁ বচাওঁ যেনেকৈ পানী বচাব লাগে গতিকে এইটো কি পালোঁ আৰ্গন আৰ্গন মানে এইখিনি ভিতৰৰ বস্তু তাৰপিছত কি লিখিম ফৰেষ্টটো টোটেল বাইছটা ওঠৰটা বিছটা 3D ভৰ্তি হৈ আছে নে নাই এতিয়া তোমালোক অলপ আগতে কোৱাৰ দৰে আছে ভেনেডিয়াম ডি থ্ৰী ক্ৰমিয়ামে জেং দিব কেনেকে মনত ৰাখিবা ক্ৰমিয়াম কূটনীতি আছে গতিকে কি হ'ব চোৱাচোন হ'ব লাগিছিল এনেকুৱা এনে কোৱা three d four this is not correct electronic configuration এইটো কারেক্ট কিও নহয় তোমালোকে জানা ডি অরবিটেল কেইটা হাইয়েস্ট ডি অরবিটেল কেইটা তোমালোকে জানা 10 টা আছে ওদিকে অরবিটেল বিলে যদি আমি আকি দেউ এনেকুয়াকে আকি ওদিকে পাঁচটা প্রথমতে এনেকুয়াকে দুটা তিনটা চারিটা ওদিকে কিবা এটা বস্তু স্পিন বিলাক এই বিলাকৰ ইলেকট্ৰন বিলাক ঘুৰি আছে প্ৰথমতে হাফ ফিল্ড হয় গতিকে ইয়াতে যদি পিট যদি পিট যদি আমি যি পাইছিলোঁ আগতে এছত কেইটা আছে হায়েষ্ট ইলেক্ট্ৰন কৈছিলোঁ দুটা গতিকে প্ৰথমটো ইয়াতে ভৰ্তি হ'ব ছেকেণ্ডটো বা বেলেগত নহ'ব ইয়াতে উল্টাকৈ ভৰ্তি হ'ব পিট কেনেকুৱাকৈ ভৰ্তি হ'ব দেখুৱাই দিছোঁ কালি দিয়া নাছিলোঁ যদি পিট ইলেক্ট্ৰন কেইটা থাকে তোমালোকক শিকাইছোঁ এছত দুটা আছে এই দুটাটো ইলেক্ট্ৰন চাই লৈছা দুটা ন পিট কেইটা ছয়টা পিট ছয়টা কেনেকৈ থাকিব কোৱাচোন এটা ভৰ্তি হব প্ৰথমতে দুই নম্বৰটো ভৰ্তি হলে উল্টাকে ভৰ্তি নহয় দুটা তিনিটা এইবিলাক কি ধুনীয়াকৈ দিবা ওৱানৰ দৰে দিব তলত আসডাল নিদিবা হায়েষ্ট চাৰি নম্বৰটো আহিলে ইয়াত নাহে ক'ত আহিব আকৌ চাৰি পাঁচ ছয় এসত দুটা পিত ছয়টা ডিট কেইটা এটা ৰাতিব এইবিলাক কেপিটেল লেটাৰ ভুলতো নিদিবা অৰবিটেল বিলাকক কি লেটাৰে দি দেখুৱাই চাবচেল বিলাকক কালি কোৱাৰ দৰে অৰবিটেল বুলিও কয় চাবচেল বুলিও কয় গতিকে সেই গতিকে চেলটোৰ ভিতৰত থকা অৰবিটেল বা চাবচেলবিলাকক আমি small letter small letter small letter ডিট কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব হায়েষ্ট দহটা গমেই পাই আছা ডিট দহটাতে ইলেক্ট্ৰন গতিকে এই দহটা ইলেক্ট্ৰন যদি মই আঁতিব যাওঁ কেনেকুৱাকৈ ভৰ্তি হ'ব এই এক্সট্ৰা বস্তুখিনি মই ইয়াতে হেড কৰিম গতিকে ডিট এনেকুৱাকৈ এতিয়া থাকিব তোমালোকৰ এটা এনেকুৱা চেলত হাই দুটা ইলেক্ট্ৰন সোমাব পাৰিব মানে এখন বিচনাত দুজনে শুব পাৰে গতিকে ইয়াত কেইখন বিচনা লাগিব দুজনে সোমাব মানে শুব লাগিলে one two three four five one two three four five গতিকে প্ৰথমতে ভৰ্তি হ'লে এনেকুৱা দুই নম্বৰ ইলেক্ট্ৰনটো এনেকুৱা 3 নম্বৰ টু ইলেক্ট্ৰন এনেকুৱা 4 নম্বৰ ইলেক্ট্ৰন টু এনেকুৱা 5 নম্বৰ ইলেক্ট্ৰন টু এনেকুৱা গটিকে বাকি যদি আৰু 6 টা ইলেক্ট্ৰন দি থাকে যদি 6 টা থাকে অপজিট স্পিন এটা এনেকুৱা অৰবিটেলত কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব পাৰে হাইয়েস্ট দুটা দুটা কিন্তু স্পিন কি হ'ব লাগিব যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন দিলা বেলেগ দিশত ঘূৰিব লাগিব 7 টা 8 টা মনত থাকিব 9 টা 10 টা S P D ইয়াত গুছি আহিলো ইয়াত কি জটটো লাগিল মই যে বাকস মাৰি থৈছো ইয়াত ইয়াত কি জট লাগিল চোৱা ইয়াত তাৰমানে কি ভাবিলে ইয়াত যদি পাঁচটা হয় হাফ ফিল্ড অৱস্থাটো সুস্থিৰ হ'ব বা ষ্টেবুল হ'ব ইয়াত ফুল ফিল্ডটো ষ্টেবুল চব ফুল ফিল্ডবিলাক আগত চব ফুল ফিল্ডবিলাক আমাৰ কি হ'ব ম'ষ্ট ষ্টেবুল গতিকে কোনো বস্তু এটা ফুলফিল হ'লে ষ্টেবুল হয় তোমালোকে চাকৰি তাকৰি যেতিয়া পাবা তেতিয়া মানুহবিলাক কোনোবা যদি ল'ৰাই চাকৰি তাকৰি পায় তেতিয়া কয় মই বৰ্তমান ফুলফিল তেনেকুৱা গতিকে ইহঁতৰ ফুলফিল ইহঁত ফুলফিল গতিকে ষ্টেবুল ইহঁত ফুলফিল মানে কি ষ্টেবুল এতিয়া কি হ'ব ইটো ফুলফিলো নহয় হাফ হাফফিল্ডো নহয় গতিকে কিবা এটা বস্তু ফুলফিল হ'লে মোৰ ষ্টেবুল আৰু হাফফিল্ড হ'লে ষ্টেবুল ষ্টেবিলিটি পায় বা সুস্থিৰ হয় ষ্টেবুল মানে সুস্থিৰ গতিকে ই হাফ হাফফিল্ড হ'লে ষ্টেবুল হ'ব ই হাফ হাফফিল্ড কেইটা হ'লে ষ্টেবুল হ'ব পিত যেহেতু ছয়টা আটে হাফ ফিল্ডলৈ কেইটা লাগিব তিনিটা ইয়াক কেইটা লাগিব হাফ ফিল্ডলৈ এটাই এছত এটা হাফ ফিল্ডলৈ ষ্টেবল পিত কেইটা হাফ ফিল্ড হ'লে ষ্টেবল তিনিটা ডিত কেইটা হ'লে পাঁচটা যিহেতু দহটা হ'লে একদম একেবাৰে ষ্টেবল পাঁচটা হ'লে কি হ'ব হাফ ফিল্ডত ষ্টেবল হ'ব গতিকে ডিৰ পিছত এফ যদি পাওঁ এফত কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে চাৰিটা কৰি বাঢ়ি যা চৈধ্যটা ফৰ্টিন ইলেক্ট্ৰনছ হাফ ফিল্ড হ'লে কেইটা সাতটা গতিকে ডি লৈকে আমি জানি থওঁ এফ পিছলৈকে পাম গতিকে ই বৰ্তমান হাফ ফিল হ'ব পৰা নাই গতিকে ক্ৰমিয়ামৰ এইটো শুদ্ধ হৈও কি বহুত ডাঙৰ অশুদ্ধ গতিকে কোনে হেল্প কৰিব পাৰিব ই পাৰিব নেকি নোৱাৰে বেচেৰাইজ হ'ল ষ্টেবুল আৰ্গন হৈ আছে আৰ্গন হৈ আছে কি কৰিব জানা ইয়াৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰনিয়ালৈকে গুচি যাব সংক্ৰমিত হোৱা বুলি কয় বা ট্ৰেঞ্জিশ্যন হোৱা বুলি কয় সেইকাৰণে এইবিলাকক কি বুলি কয় ডি ব্লক এলিমেণ্টছ বুলি কয় বা ট্ৰেঞ্জিশ্যন এলিমেন্ট গতিকে ক্ৰমিয়ামক কি কৰি দিলে দাদা মই হাফ হাফিল হলে স্টেবল হও যেহেতু আপনাৰ বেশি স্টেবল কৰবল হল গতিকে মই এটা ইলেক্ট্ৰন দি হাফ হাফিল ললো আপোনাৰ যেনেকৈ চাৰিটা হৈ আপুনি পাগলেৰ দৰে আছিল এতিয়া আপনিও ষ্টেবুল হন ময়ও ষ্টেবুল মোটামুটি আপুনিও ষ্টেবুল গতিকে আমি এই কনফিগাৰেশ্যনটো লৈ ষ্টেবুল হো দিও গতিকে এই জ্বৰটি কত আছিল মনত থাকিব ক্ৰমিয়ামৰ ইলেকট্ৰনিক কনফিগাৰেশন আহিলে কোনটো লিখিবা ফৰেস্ট টু 3D4 লিখি নিজৰ নাকটো নিজে নাকাটিবা কি লিখিবা আৰ্গন বা ইটোৰ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p6 লিখি ফরেস্ট 1 লিখিবা 2 নি লিখি 3d5 হৈ গল ম্যাঙ্গানিজ ম্যাঙ্গানিজ যত নাই 18 20 25 আইৰনৰ যত নাই মোৰ বোৰ্ডখন যদি তল লৈকে আহে মই এটা বস্তু চাম আৰু এতে তোমাৰ কিমান হল 26 হৈছে নহয় এই 26 টো ইয়াতে দেখুৱাই দিও ডি অৰবিটেল কেটা কেনে কোৱা কে থাকিব ছয়টা যদি আকু কব পাৰিবা 1 2 3 4 5 ওদিকে টোটাল 10টা তে প্ৰথম ছয়টা আকিলে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা এই বিলাক আমি আকিও দিব পাৰো ইলেক্ট্ৰন বিলাক কেনে কেন থাকে কি বুলি ক'ব পাৰোঁ চোৱাচোন ইয়াত চববিলাক হাফ ফিল্ডে আছিল কিন্তু ছয় নম্বৰটো অহাই কি হৈ গ'ল এটা জৰা পাতিলে জানাইতো জৰা পাতিব লাগে এতিয়া ক্ৰমিয়াম এইখিনি হৈ গ'ল ক্ৰমিয়ামত আমি যিটো এটা এক্সেপশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ বা ষ্টেবিলিটি হোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ বনাই লৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া কবালটো চাম যদি পোহৰ পৰা নাই আৰু বেছি ভাল পাম কবালটো কি হ'ব 4s2 3d কি হল এতিয়া 3d ভর্তি হল 7 সোয়া 27 ইয়া যদি মই আকিব লাগে ইয়াত এটা বাড়ি যাব আৰু এইটো তোমৰ খালে সব পাৰিবা বা বৰ্ডত চাই আছা 7 হলে কি হলা হয় ইয়াত এটা 7 আহিলে এটা এবাৰি গল এনেকুৱাকে আহিব নিকেল তো কিবা জড আছেনে চাও নিকেল 28 4s2 3d 8 সোয়া এতিয়া লৈকে ফুলফিল হোৱা নাই গতিকে এইটো ঠিকে আছে এইট হ'লে টেন হ'ব নোৱাৰে নহয় ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা হাফ ফিল্ড হৈয়ে এইটো টেন হ'ব লাগিব গতিকে এইটো টেকো জট নাই এইট হ'লে কেনেকুৱাকৈ লিখিলে হয় পাঁচটা হাফ ফিল্ড যিহেতু দহটা আতে ছয় নম্বৰ সাত নম্বৰটো এনেকুৱা হ'ল হয় আঠ নম্বৰটো উল্টা অপজিট চাইড হ'ল টেন ইয়াত যতটো আছে মই যত বাকচ কৰি দিছো ইয়াত আৰু ইয়াত ক্ৰমিয়াম চি আছে ইয়াতেও চি আছে সেনেকে মনত ৰাখা বাকী কোৱা চোৱা কবালটোত সি আছে বাৰু কিন্তু কপাৰত মনত ৰাখিবা চি ইউ আৰু চিয়া মনত ৰাখিবা চি ইউ আৰু চিয়াৰ কি হ'ব ইয়াৰ চি ইউ চিয়াৰ তাত আছে কি অলপ বেলেগ কি হ'ব লাগিছিল twenty nine four s two three d nine বৰ্ডৰ যিটো নাইন গতিকে হৈ গ'ল কি নাইন হ'লে ভেৰিফাইড নহয় কি কৰিব লাগিব ই ষ্টেবুল হোৱাৰ কাৰণে এক দুটা লাগে বা এটা লাগে ই বৰ্তমান টেন হ'লে ষ্টেবুল হয় গতিকে কি কৰিব ই ক'ব কি মই এটা ইলেক্ট্ৰন তোমাক দি দিওঁ দিয়া কাৰণ মই হাফি হৈ তোমাক একদম ষ্টেবুল কৰিলে তুমি বৰ মজা পাবা ন গতিকে এইটো কনফিগাৰেশ্যন ষ্টেবুল হোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱাকে আমি শিকিলোঁ গতিকে মনত থাকিব কিয় এটো হল এই ডি 10 হোৱাৰ বাবে গটেক এটা হাফ ফিল হৈ গল হাফ ফিল নহয় এটা ফুল ফিল হৈ গল ই এটা ডি 91 কৈ স্টেবল হৈ গল এটো কি হ'ব ফরেস 2 30 মানে আৰু গনিবই না লাগে 20 হৈ আছে 20 এ 10 এ কি বুলি কয় 30 30 টা প্ৰটন 30 টা ইলেক্ট্ৰন গটেক আমি এই ভিডিঅটোৰ আগৰ ভিডিঅখিনি আমি কৰিছিলোঁ hydrogen to calcium electronic configuration korisilu aro aji korilu d r gote kata korilu scandium to titanium nohon jubin gar scandium to asol nam to bahari gulu neki nohoy zinc হাইড্ৰোজেনৰ পৰা কেলছিয়াম আগৰ ভিডিঅত পাবা কোনোবাই চোৱা নাই যদি আহিব টমত পাবা আগতে কৈছিলোঁ আৰু স্কেণ্ডিয়ামৰ পৰা জিংকলৈকে গোটেইখিনি লেতেৰা হৈও তোমালোকে এইবিলাক নোটছবিলাক লিখি লিখি পঢ়িবা মই যে লিখাই আছো পজ মাৰি মাৰি পঢ়িবা টিপি টিপি পঢ়িবা বহুত বস্তুবিলাক খুলি খুলি ভাবি পঢ়িবা গতিকে এনেকুৱাকৈ ভাবি পঢ়িলে মোৰ চাহটো নাচপাওঁ তোমালোকৰ গোটেই বৰ্ডখন চাব দিছো অলপ চাই লোৱা ক্লিয়াৰলি চাই লোৱা লিখি ল'বা পঢ়িবা আৰু এইফালে কেমেৰাটো ঘূৰা যাব আৰু এইখন তোমালোকৰ মৰমৰ বস্তু ইয়াত কেতিয়াও অৱজ্ঞা নকৰিবা ইয়াতে ইলিমেণ্টছ বিলাকে এটমছ বিলাকে কি কৰিব কম্পাউণ্ড বনাব ইয়াতেই তোমালোকে গ্ৰুপ হিচাপে পঢ়িব পাৰিবা এছ ব্লক ফার্স্ট ইয়ারত আহে ডি ব্লক সেকেন্ড ইয়ারত আহে পি ব্লক ফার্স্ট ইয়ারত আহে এইখিনি গ্রুপ 13 এন্ড 14 বাকি খিনি আহে 15 টু 18 12 বট কটিকে এইখিনিও পড়িব পারিবা ইয়াত মার্কস আহে ইহতে কি কম্পাউন্ড বনাবো কার লগত লগ লাগিব কেনে কোয়া স্ট্রাকচার হবো হেই বিলাক আমি সকল পড়িব কটিকে বেশি কথা নকাও ভিডিওটো আজির কারণে বেশি দিহল নকরু নেক্সট টপিকত আমি কি পঢ়িম তাৰ এটা আভাস দিছো ইহতৰ কেটায়ন এনায়ন এমএক্স প্লেয়াৰ নহয় আৰু কিছুমান যে আজি গলে এমএক্স প্লেয়ার লাইছে মোবাইলত এম মানে মেটেল মেটেলে কি করিব মেটেলে পজিটিভ হব পারে ইলেকট্রন রিলিজ করে দিব পারে আর ই ইলেকট্রন লব পারে গটিকে মেটেলে এন প্লাস মেটেল বিলাকে কি করিব পারে মেটেলে এন প্লাস এটা বা দুটা বা তিনটা রিলিজ করিব পারে নন মেটেলে কি করিব পারিব এন মাইনাস ইলেকট্রন এটা বা দুটা লব পারিব বা তিনটা লব পারিব ইহতর ইলেকট্রন ললে নু কেনেকুয়া হব পরীক্ষাত ইয়াত যদি টাইটেনিয়াম টু প্লাস দিয়ে ক্রোমিয়াম থ্রি প্লাস দিয়ে বা আগর বিলাকত যদি ক্যালসিয়াম টু প্লাস দিয়ে সেইবিলাকর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন এটা ভিডিও হেক করিম আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে থবা সাবস্ক্ৰাইব কৰি থলে চেনেলটোৰ পৰা ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবা টুৱেলভতো পাবা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰতো পাবা টেনৰ অলপ কাম হোৱাকৈ ভিডিঅ'বিলাক বনাম গতিকে তোমালোকক আজি ইয়াতেই মই অন্ত পেলাই সকলোকে বাই